Hey Cooper. Kie estas via buŝo? Buŝo. Kie estas via oreloj? Ala. Kie estas via haroj? Ala. Kie estas via okuloj? Okulo. Kie estas via nazo? Nasa. Kie estas via lango? Lango. Kie estas via manoj? Mano. Kie estas via umbiliko? Pa. <laughs> Ki estas via piedoj? Pa. Ki estas via ĉemizo? Ĉemizo. Ki diras kato? Va. diras hundo? Ki diras bovo? Mm. Mhm. Mm Ĉu vi povas kisi min? Kisi. Kisi. 嗯。